امروز هم با معرفی یکی دیگر از فیلم های برتر سینمای جهان در سال 2021 با شما عزیزان هستیم با من همراه باشید از ابتدای تمدن ما فهمیدیم چیزی جذاب در تماشای انسان هایی که برای جونشون در حال تکاپو هستند وجود دارن به همین خاطره که مبارزات گلادیاتورها و های عمومی رو تماشا کردیم ما تفریحی و برای افراد ایجاد کردیم که هنوز آتش وحشیگری دارن تازگی چه خبر مشتریای ما برخی از قدرتمندترین افراد جهانن بازی با حالیه نه؟ هر سال تقاضای بیشتری دارن اتاقای پیچیده تر قمار به روی مرگ و زندگی رو بیشتر میکنه و ما براشون یه صندلی راحت برای نمایش نهایی زندگی فراهم کردیم کپون ورود به خب، اتاق, فرار مینوس قانون مانونی هم داره یا نه باید قبل از اینکه وقت تموم بشه فرار کنی هر چیزی که شبیه به معما یا رمز هستش اهمیت داره اعداد خیلی مهم هستن ممکنه هر چیزی و هر جایی باشه به خاطر من برگشتی آره خب از اینکه همش نجات یافتم خسته شدم اینو تصور نمیکن. زوی تو اول برو اونا دارن نگاه میکنن از تک تک حرکات ما با خبرن خودشو واسه ما تو همون روانی هستی که این هزار توی قتل و طراحی کردی؟ نه من گرداننده بازیم ما هم ساز اتاق رو طراحی کرده بلد خب، بی خیالش بشی دیگه همه کسایی که واسهشون دعوتنامه ارسال شده مردن و کسایی که دعوتنامه رو فرستادن هنوز اون بیرونن اونا همه چیزو در مورد ما میدونن خدا لعنتت کنه زوی پایم اتاق فرار تورنمنت قهرمانان خودت محکم نگه دار شده نمیتونم بیام بیرون زایی بی؟ زایی نمیتونم بیام بیرون باید بریم زایی بزنم نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه دیدم که ای آره، باش چیه چی شده ها مشکل چیه یکی جلوشو بگیره اینقدر به اونا بر نرو پار کنن چی شده چی شده چیزی رو نگه آخر راهه وای نه نه نه نه نه نه نه آه. not like the others. Jane. She's been stabbed. He's here. چیه عکس همسرم ایما و پسرم شالی به تمام ها یکی از معمورین رو از دست دادیم کارگو بانک صحبت میکنه دارم میام این موضوع داره از کنترل خارج میشه سر نفت یه نفر دیگه